man lazima alistiqfaar qofkii joogtay istiqfaarka jacala allaahu lahu min kulli hammin faraja wa min kulli diiqin makhraja warasaqahu allahu min xayu laa yaxtasab min xayu laa yaxtasib xadiiskaas wuxuu leeyahay qofkii joogteeyo astaqfirullah astaqfirullah ilaahay subxaanahu wa tacaala wax walbo oo kurba haysato ilahay wuu ka qaadaa ciriiri kasta uu ku jiro ilaahay wuu ka saaraa wuxuusan filaynin uu rabana ilaahay wuu siiyaa saddex darsi oo waaweyn istikfaarta akhri maalin kasto darsiga labaad boqolaal intaad gaarsiin kasta gaarsii hadalka bini aadamka aad ku celcelin lahayd iyo waxyaalaha kale aad dhihi lahayd booskiisa waxaad ku beddeshaa istikfaarta saddex adigoo kooba adigoo waxaad rabto qorshaystay ilaahay inaad weydiisato ilaahay weydiiso waxay doonta ahaato waad heli so wax dadka dad badan laga yaabo inaysan eh, intibaah gooni siinin ama waxaan ula jeedaa wakti badan aysan gelin laakiin faa'iidadiisu aada u badan tahay waxaa ka mid ah digriga ilaahay subxaana wa tacaala oo ah acmaasha kugu fadliga badan digriga ilaahay waa badan yahay laakiin maanta waxaan kasoo soo qaadanayaa digri ka mid a ah digriga ilaahay subxaana wa tacaala haddii aada akhriso inta ugu badan aad kari karto tiro go-on ma jirto sababto ilaahay subxaana wa tacala qur-aanka wuxuu leeyahay yaa ayuha aladiina aamanu idkuru llaaha dikran kahiira wasabixuuhu bukratan waasiila muminiintuu la hadlay wax badan ilaahay xusa marka inta ugu badan aad gaarsiin karto culummada kumaan kun ay tilmaameen laakiin awooddaada ku xiran tahay waqtigaaga ku xiran tahay culummada qaarkood waxay dhaheen waxay ku xiran tahay iimaankaaga intuu leegyahay qofka markuu dikriga sameynayo ilaahay subxaana wa tacaala saddex shardigaan ka hormarinaya iyadoo kooban shardiga koowaad waxaa fiican hadday suurtagal tahay adiga ilaah inaa wada tihiin si oo markaasi qubuul loo helo laba ilaahay dartiisa inaad u samayso oo ilaahay aada ku raaligeliso saddex macaasidoo dhan inaad iska dhoorto noocay doonto ha ahaato midda muuqata iyo midaan muuqan waxay keenaysaa digrigaaga in la aqbalo digriga ilaahay subxaana watacaala aan ka hadlaya waa duco waay ducooyinka ka mid ah ducadaas waa wada garanaysaan way kooban tahay laakiin haddii maalintii aada ku celceliso kun ama wax ka badan ama ugu yaraan boqol jeer ilaahay subxaana watacaala albaabaduu kuu furayaa waana digriga ilaahay subxaana watacaala fii suurat nuux uu ku xusay marka nebigiisii nuux uu la hadlayay dadkiisi ilahay qur-aanka wuxuu ku faqultu istakfiruu rabbakum eh, waxaan ku dhahay dadkii ula hadlayaa ilaahay subxaanah wa tacaala weydiista inuu idiin dembi dhaafo istikfaar macnaheed waxaa waaye dalab ilaahay aada leedahay ilaahu ii dembi dhaafo marka dembiga ilaahay uu kaa dhaafo oo towbadaada ilaahay uu aqbalo albaabadaa laguu furayaa waxaad weydiisatana waa laguu ogolaanayaa niyadaadana isaafi tahay marka waxaan soo qaadanayaa qiso ka mid a ah qisooyinka qof ku dhaqmay aayaddaas qur-aanka faqultu istakfiruu rabbakum aayadda marka jawaabaa ku xigto oo ah yursili isamaa calaykum midraara wayumdidkum biamwaalin wa baniin aayaddaasi waxay ka hadashay saddex arin oo wax walba ay hoos imaanayaan haddii ilaahay subxaana wa tacaala dembi dhaaf aa ah weydiisato oo aad ku celiceliso istikfaarta istakfirullah istakfirullah istakfirullah istakfirullah adoo meel fadhiya oo waxba aan ku kala goynaynin oo ilaahay adiga aad keli ku tahay ilaahay subxaana watacaala ilahay albaabado dhan ayuu kuu furayaan qisa cajiib badan nin waxaa jirto maalintii akrin jiray ilaa toban kun oo astakfirullah ninkaasi wuxuu rabay wuu helay ninkaasi wuxuu rabay wuu helay qisadoo kooban waatan maalin maalmaha ka mid ah waxaa safar galay imaam weyn aad wada garanaysaan imaam axmed ibn xambal safarkiisii wuu dheeraaday marka wuxuu ku leexday xaafad xaafadda wuxuu ka raadiyey masjid masaajidka ugu dhowaa uu galay wakhtiguu galay waxay ahayd wakhtiga salaada maqribka ah salaadii maqribka ahaa masaajidkuu ku tukaday markuu ku tukaday nin sheekhuu ahaa laakiin ikhlaasnimadiisa iyo isdhoor uu isdhowrayo waxaa dhacday inuusan dadku isku sheegin meel gooniuu fariistay kitaabkiisuu furtay qur-aanku iska akhristay ilaa cishahuu sugay salaadii cishaha markuu tukaday jamaaca ku tukaday maadaama mugdi ay noqotay safarka usan sii wadi karin wuxuu go-aan ku gaaray masaajidkinu iska seexdo masaajidka meel ka mid wuu nidaamsaday boorsooyinkiisi wixiisii markuu gooni u dhigtay uu kala nidaamsaday ayaa waxaa u yimid ninkii masaajidka khaadimka ahaa wuxuu yidhi waxaad ugu egtahay qof musaafir ahaa ah, uu dhahay waxaad ugu egtahay qof raba meesha inuu seexdo wuxuu yidhi haa meel kaloo aan seexdo dad aan ka aqaana ma jiro wuxuu yidhi lama ogolo meesha in la seexdo markaasa wuxuu ihi masaajidka lama seexan karo maya lama seexan karo marka waxaan kaa codsana inaad masaajidka ka baxdo ninka markaa ma isku sheegin marka hadduu isku sheegi lahaa madaxuu saaran lahaa dadka hore saasay ahaayeen waa isqarqarin jireen waa calaamadaha ooliyada ilaahay ka mid ah dadka inaadan dadka isku sheeg waxaa tahay waxaa laga cabsanaya wax la yidhahdo riyaa qofka culummada saasay ka cabsanayeen calaa kulli xaal wuxuu sameeyey alaabtiisu urursaday banaanka masaajidka laga soo galo gees ka mid ah masaajidka albaabka laga soo galayo geeskiisa meeshaasu xaarxaartay asoo dhiganaya marka ninkii isaga wuxuu ku mashquulsanaa albaabada kale inuu soo xirxiro dirishadii inuu soo xirxiro markii uu soo baxay ayaa wuxuu arkay eh, sheekhii oo haddana dhinaci kale raba inuu jiifto markaasuu yiri meeshaa maarabta inaad jiifato haa meeshaan lama ogola intaas kuma joojin wuxuu sameeyey alaabtiisii isaga inuu soo jiiday foorno ku hortaalay masaajidka hortiisa meeshuu ku tuuray ninaa fiirinayay marka ninaa isha wuxuu ku hayay markuu albaabka ka baxay markuu sheekha meesha xarxaarinayay wuxuu fiirinaya ninkaas ninkaas wuxuu rabay albaabka foornada inuu xero waa salaad cishaa kadib uu foornada xiri jiray foorno iyo dukaan waayo isku dhex yaalo manaa furnooyinkii hore oo markaasi ceeshka iyo ruutiga samayn jiray calaa kulli xaal ugu dambeyntii ninkii markuu arkay meesha in lagu soo tuuray ayaa wuxuu yidhi waxaad u egtaa qof musaafira ah. marka shirixaa markaasaa wuxuu yidhi waxaad u egtaa qof aan haysan haysan meel uu seexdo hawdha meelaan haysta meelaan haysta malahan oo aan seexdo wuxuu yidhi kaali soo gal foornadeyda gudaha u soo gal ama dukaankayga markaad soo gasho waxaan ku tusin doonaa meel gooni ah oo munaasab ah oo aad seexan karto waayahuu dhahay wuu soo geliyey foornadii meel geesa oo nidaamsan boorsooyinka wiiisu u dhigay wuxuu waxaan kaa codsanayaa meeshaan wax yar inay igu sugto howl cajiini waxaasaan dhammaynaya markaan dhammeeyo waxaan markaas meesha o dhan aan kaaga tegayaa intaas ka seexanaysaa markaas kadib wakhtigii munaasabka ku ah ayaad bixi kartaa ama salaada fajirka masaajidka aadi kartaa waayuhuu dhahay sheekhii markuu isku suga meeshuu fariistay marka wuxuu arkay ninkii cajiinka samaynayo oo ku celcelinayo stakfir ilaah ii dambi dhaaf ilaah ii dambi dhaaf marka wuu wadaa marka hawshiisa xagguu aadaa waxbuu soo qaadanaya waxbuu isku toosinaya wuxuu dhammaystiraya maba hadlaayo istaqfirullah istaqfirullah istaqfirullah istaqfirullah ninka marka shaaqi waa soo istaagay waa u yimid wuxuu dhahay kelmadan aa ku celcelinaysidaa igu soo duuduulaysa astaqfirullah maa leedahay waxuu yidhi haa astaqfirullah wuxuu yidhi sidaan ilaa goormaa samaynaysa ninkan waa caalim uu ogyahay waxa uu ku hadlayo uu dhahay wax weyn waayo markaasaa wuxuu yidhi noloshooda dhanaan sameeyaa uu dhahay markaan shaqaynayo markaan waxgadaayo keliya maahane marka wuxuu dhahay intee jeeroo dhahdaa astakfirullah maalintii nabiguna waa ogtihin wuxuu dhahay inii la astakfiru miata mara rasuulka alai slam aw sabciina toddobaatan jeer ama boqol jeer isagoo dembigiisa loo dhaafay ayaa wuxuu yidhi intaasoo boqol jeer maalintii ama toddobaatan jeer ayaan ilaahay dembi dhaaf weydiistaa dembina ma lahayn waxay ku tusinaysaa intaasoo jeer marka la dhahayo in la badiyo marka wuxuu yidhi eh, boqol ma akhrisaa may boqol waa ka badan tahay uu dhahay kun may kun waa ka badan tahay markaas kadib baa wuxuu weydiiyey su-aal ah eh, markaad akhristo astakfirullah ilaahay wax ma weydiisataa markaasuu yidhi ha waxaan rabaa weydiistaa wuxuu yidhi ilaahay ma kuu jawaabaa markaasuu yidhi maba jirabo wax aan weydiistay maalintaasi oo ilaahay usan isiinin hal shay oo ilaahay iga soo daahiyo oo weli aan sugayo markaasuu yidhi ma waxaad leedahay waxaa ilaahay weydiisatuu ku siiyaa maya ilaahay maalintii u siiyaan ku dhahay waxaan weydiistay ilaahay maalinta wax iga maqan ma nolosha ugu fiicnaan ku jiraa laakiin hal wax aan jeclahay aan ilaahay weydiistay maadaama wax walbaba ilaahay uu i oo aan ku qanacsanahay waxaan aaminsanahay tanna ilaahay inuu isiin doono maxaa waaye dhahay wuxuu dhahay cid inaan u sheega ma raba aniga ilaahay waay markaan weydiistaxno ilaah watan aniga adiga waay waxaan rabaa waxaas inaan helaan dhaha may waa kuu ballan qaadayaa in magacaaga aan sheegi doonin laakiin waxaa qabanayso khayrka aan sheegi doono say dadka ugu faa'iidaystaan marka ma ii sheegi kartaa waxa kaa maqan oo ilaahay weli uusan ku siinin wuxuu dhahay waxaa iga maqan uu dhahay ilaahan waxaan weydiistay waxaan dhahay ilaahow dembi ku weydiistaa tiro ma tiriyo intaasoo kun adiga dartaada ayaan waxaan rabaa ilaahay dartiisa awooddaada oo aada leedahay oo wax walba aada ku samayso ma safri karo laakiin sheekh aan jeclahayaa jiro imaam aimada ka mid ah oo kutubtiisana aan akhristo ilaahu indhaheyga iigu qabooje inaan arko isagoo nool sheekhaasoo ah imaam axmed ibnuxambal markuu dhahay imaam axmed ibnu xambal uu ku soo booday sheekii dhudhunkashuu bilaabay inuu dhudhunkado ninkii markaasaa wuu yaabay marka maxaa dhacay maxaa dhacay wuu dhunkanayaa marka wuxuu dhahay maxaa dhacay markaasaa wuxuu yidhi wallaahi ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu igu soo leexiyey uu yidhi ducadaadii awooddeedii ah wuxuu igu soo leexiyey xaafaddii ama magaaladii ilaahay subxana wata wuxuu igu soo leexiyey masaajidka hortaada ku yaalo ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu iga soo saaray masaajidkii oo hortiisii inaan seexdo waa layga soo deediyey masaajid hudsi in layga soo qaada gurigaaga foornadaada hortiisa laygu soo tuuray wuxuu yidhi waa awoodda ducadaada ilzam ilzam manaa wad daa'im ha kala joojin marka waxaan idin xusuusinaan kusoo gebagabaynaya nebiga wuxuu yidhi xadiis oo ليراهدو ضعيف حديثك لكن معناه صحيح معناه حديثك صحيح من لزم الاستغفار قفك جوكت استغفارك جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه الله من حيث لا يحتسب من, من حيث لا يحتسب حديثك سحولي قفك جوكتي استغفر الله استغفر الله إلهي سبحانه وتعالى wax walbo oo kurba haysato ilahay uu ka qaadaa ciriiri kasta uu ku jiro ilaahay uu ka saaraa wuxuusan filaynin uu rabana ilaahay wuu siiyaa saddex darsi oo waaweyn istikfaarta akhri maalin kasto darsiga labaad boqolaal intaad gaarsiin kasta gaarsii hadalka bini aadamka aad ku celcelin lahayd iyo waxyaalaha kale aad dhihi lahayd booskiisa waxaad ku bedashaa istikfaarta saddex adigoo kooba adigoo waxaad rabto qorsheystay ilaahay inaad weydiisato ilaahay weydiiso waxay doonta ahaato waad heli